Tapos na kami sa Manila. Saan tayo? Lolo Mike daw. Sa beach na, Beke. Yay! Lolo Mike naman kami. Sa Lolo Mike. Uy, ah, sandi yung anak mo eh. Ano? Oo nga. Better luck next time. Mm. Sorry. Kain na lang. Sir, sarado po ba yung ano? Ikaw naman. Sarado? Sarado? SM Manila. Ah, SM Manila. Nakatulog si Ayin. We're going to eat lunch. Because it's already, ano na, past 12. Just like Okay na kami. Nandito kami sa Max Restaurant. Kakain ng lunch. nangyari? Ito. Meron po. Ang tiga doon. Ano vegetable kare-kare? Mm. Beef kare-kare. Beef. Oh. Ay, hindi na kare-kare. 我的话是说。 Sige anak, andito lang mama. Ayun na, date yun. Natututo ka dahil matatakot ka malunod eh. Kaya di ba ano, ay, na kami mo yung katapos ng namin sa SM Yung trip doon yun, sa kabila pa yun. Hello! Manila. Nadaanan na natin yun bago pa dumating ah. dito. Joke. Dami namin pinintahan. Sa amin, namin Thank you. I don't wanna say